uite, în seara asta vreau să-ți improvizez despre a trebui. Când eram mică, a trebui avea ștampila uh, unei obligativități uh, care mi se părea absurdă întotdeauna. Uh, dacă mi se spunea să-mi fac temele, de exemplu, trebuie să-ți faci temele, deja nu mai vreau să le fac. Și am observat asta și la copiii cu care lucrez eu de la After, mă joc actorie cu ei și i-am învățat să privească temele ca pe ceva, ca pe un joc. Uh, Uh, la început s-au uitat așa cum matematica nu e o joacă, pentru că sunt învățați de părinți și, din păcate, și de educatori, de învățători, că trebuie să-ți faci temele, trebuie. M-am gândit foarte clar atunci când uh, mi se spunea trebuie să fac ceva, de fapt mă simțeam obligată și nu mai îmi plăcea să fac acel lucru pentru că trebuia să fac ceva care era pe placul altcuiva, nu al meu. Și dacă am scoate uh, această obligativitate și dacă l-am lăsat pe copil, de exemplu, să se uite înăuntru lui, să vadă ce are el nevoie în primul rând, nu ce avem noi nevoie, cred că ar face acel lucru pe care noi punem ștampila trebuie. Și la fel cred că se întâmplă și când devenim maturi. Uh, avem iluzia că ne-am uh, făcut mai mari și funcționăm tot la fel. Facem pe placul celuilalt trebuie să facem ceva, în loc să ne uităm mai mult în lăuntru nostru, să vedem ce trebuie să facem pentru noi. Tu ce părere ai despre toate astea? Ceau!